ਕੱਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਜੀਉ ਰਹਿਣਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਫੇਮ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਊਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸੋਚੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਡਰਐਕਟਲੀ ਉਹ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜੀਆਂ ਆ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜੀਆਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰੀਆਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੋਨੂੰ ਮਾਰਸੀ ਐਓ ਖੜਦੀ ਓ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਯਾ ਜੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਯਾ ਡਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੜਾ ਮੁੜੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹੀ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਕੌਜ਼ਿਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਕੱਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਲ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤਾ ਚ ਪੰਗਾ ਕਦੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੋਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੌਂਚੀਆਂ ਆਉ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜੀਆਂ ਹਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜੀਆਂ